आज आपण स्पर्धा परीक्षेला विचारल्या जाणाऱ्या शेकडेवारी म्हणजे शेतमान यावर आधारित महत्त्वाचे मुद्दे आणि नमुना प्रश्न पाहणार आहोत डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक सरावासाठी उदाहरणाची एक पी डी एफ दिलेली आहे ती तुम्ही सोडवा आणि जर अजूनही व्हिडिओला किंवा अजूनही चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा म्हणजेच नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरच मिळेल आणि जी उदाहरणं आहे ती कशी सोडवायची याची व्हिडिओ मी लवकरच अपलोड करणार आहे तर आज आपण शेकडेवारी यामध्ये महत्त्वाचे मुद्दे पाहणार पाहूया सर्वप्रथम तर शेतमान हा एक प्रकारचा अपूर्णांक होय शेतमानात छेद नेहमी शंभर असतो जेव्हा एखाद्या संख्येची शंभरशी भागाकाराने तुलना केली जाते तेव्हा त्या शेकडेवारी किंवा शतमान म्हणतात सत्तावीस टक्के याचा अर्थ सत्तावीस छेदस्थानी शंभर किंवा शून्य पॉईंट दोन सात असा होतो शेकडेवारीला गणितात शतमान प्रतिशेकडा टक्केवारी असेही म्हणतात नफा तोटा वाट घट दलाली कमिशन सूट इत्यादी बाबी शतमानात सांगतात उदाहरणार्थ दोन टक्के दलाली दिली असता याचा अर्थ शंभर रुपयावर दोन रुपये दलाली दिली असा होतो दिलेल्या अपूर्णांकाला शंभरने गुणले असता शतमानात रूपांतर होते उदाहरणामध्ये एकशे दोन गुणिले शंभर म्हणजे पन्नास टक्के या उलट शतमानाला शंभरने भागून संशोध दिल्यास त्याच्या अपूर्णांकात रूपांतर होते म्हणजे पंचवीस टक्के म्हणजे पंचवीस छेदस्थाने शंभर म्हणजे एक छेदस्थाने चार अपूर्णांक व शतमान यांचे एकमेकात रूपांतर शंभर टक्के म्हणजे एक पन्नास टक्के म्हणजे एक छेदस्थाने दोन पंचवीस टक्के म्हणजे एक छेदस्थाने चार बारा पूर्णांक एकशे दोन टक्के म्हणजेच एक छेदस्थाने आठ सहा पूर्णांक एकशे चार म्हणजे एक छेदस्थाने सोळा वीस टक्के म्हणजे एक छदस्थानी पाच दहा टक्के म्हणजे एक छदसाने दहा पाच टक्के एक छदसाने वीस दोन पूर्णांक एक छेद दोन म्हणजे टक्के म्हणजे एक छदसाने चाळीस आणि एक पूर्णांक एक छदसाने चार टक्के म्हणजे एक छदसाने ऐंशी एखाद्या उदाहरणात संख्येचा शेकडा काढणे याचा काढणे येथेचा म्हणजे गुणिले असा अर्थ होतो तर यावर आधारित नमुना प्रश्न पहिला आहे ऐंशी टक्केच्या तीन छेद पाच टक्के म्हणजे किती पर्याय आहे चाळीस गुणिले दहाचा चौथा घात अठ्ठेचाळीस गुणिले दहाचा तिसरा घात चार पॉईंट आठ गुणिले दहाचा ऋण तिसरा घात चार पॉईंट आठ गुणिले दहाचा सातवा घात ऐंशी छेदस्थाने शंभर म्हणजे गुणिले तीन छेदस्थाने पाच गुणिले एक छेदस्थाने शंभर म्हणजे ऐंशी टक्के म्हणजेच आपण ऐंशी छेदस्थाने शंभर घेतलं याचे तीन छेद पाच टक्के म्हणजे तीन छेदस्थाने पाच आणि शंभर पहा आता अठ्ठेचाळीस आणि शंभर गुणिले शंभर म्हणजेच अठ्ठेचाळीस छेदस्थांनी इथे दहाचा चौथा घात आलेला आहे आणि अठ्ठेचाळीस गुणिले दहाचा ऋण चौथा घात म्हणजे चार पॉईंट आठ गुणिले दहाचा ऋण तिसरा घात म्हणजे पर्याय तिसरा इथे बरोबर असणार आहे दीडशेचा शेकडा साठ काढून येणाऱ्या संख्येचा पुन्हा तो शेकडा साठ काढला तर मूळ संख्ये कितीने कमी झाले शहाण्णव चोपन्न नव्वद तीस पहा दीडशेचा शेकडा शहा साठ म्हणजे दीडशे गुणिले साठ छेदस्थानी शंभर म्हणजे नव्वद परत नव्वदचा शेकडा साठ म्हणजे नव्वद गुणिले साठ छेदस्थानी शंभर म्हणजे इथे चोपन्न आलं म्हणजे नव्व दीडशेमधून चोपन्न केले तर शहाण्णव म्हणजे ती संख्या ही शहाण्णवने कमी झाली म्हणजे पर्याय एक असेल एला बीपेक्षा पंचवीस टक्के गुण कमी मिळाले तर बीला एपेक्षा किती टक्के गुण जास्त मिळाले दहा अकरा पूर्णांक एकशे नऊ तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन आणि पंचवीस बी पेक्षा पंचवीस टक्के गुण कमी मिळाले म्हणजे बीचे एच्या गुणाशी गुणोत्तर हे पंच्याहत्तर छेदस्थानी शंभर म्हणजे तीन छेदस्थानी चार असेल आता बी ला एपेक्षा काही गुण जास्त मिळाले त्याबद्दल वरील विवेचनावरून बीच्या आणि एच्या गुण याचं आपण जर गुणोत्तर घेतलं गुणाशी गुणोत्तर घेतलं तर चारास तीन येणार आहे म्हणजे शंभर गुणांच्या चारास तीन म्हणजे शंभर गुणिले चारशे तीन म्हणजे इथे चारशे छदस आणि तीन म्हणजे एकशे तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन म्हणजे इथे तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन टक्के गुण हे जास्त मिळाले म्हणजे पर्याय तीन असेल दहा टक्के मुलाईचे एकशे वीस लिटर दूध व आठ टक्के मुलाईचे दोनशे लिटर दूध एकत्र केल्यास मिश्रणातील दुधात मलईचे शेकडा प्रमाण किती नऊ आठ पॉईंट सात पाच आठ पॉईंट पाच शून्य आठ पॉईंट दोन पाच पहा दहा टक्के मलाईचे एकशे वीस लिटर दूध म्हणजे एकशे वीस गुणिले दहा छेदस्थानी शंभर म्हणजे याच्यात बारा लिटर मलई आहे आणि आठ टक्के मलईचे दोनशे लिटर दूध म्हणजे दोनशे गुणिले आठ छेदस्थानी शंभर म्हणजे सोळा लिटर मलई म्हणजे आपल्याकडे एकूण मलई आहे अठ्ठावीस लिटर आणि एकूण दूध आहे तीनशे वीस लिटर म्हणजे तीनशे वीस लिटर दुधामधील मलेचे शेकडा प्रमाण हे अठ्ठावीस छदस आणि तीनशे वीस गुणिले शंभर म्हणजे आठ पॉईंट सात पाच म्हणजे पर्याय दुसरा रेल्वे तिकिटाची दर दस दर शेकडा वीसने वाढवले पुन्हा काही महिन्यानंतर शेकडा दहाने वाढवले तर मूळ भाड्यामध्ये शेकडा वाढ किती झाली चोवीस टक्के अठरा टक्के चाळीस टक्के की बत्तीस टक्के पहा मूळ भाडे आपण शंभर माणूस वीस टक्क्याने वाढवले म्हणजे पुन्हा एकशे वीस झाले पुन्हा दहा टक्क्यांनी वाढवले म्हणजे एकशे वीस गुणिले दहाशे दसाने शंभर परत बारा वाढले म्हणजे एकशे वीस अधिक बारा इथे झाले एकशे बत्तीस झाले आहेत म्हणजे कितीने वाढले आहेत बत्तीस टक्क्यांनी वीस पहिल्यांदा वाढले आणि नंतर बारा म्हणजे बत्तीस टक्क्यांनी हे वाढले म्हणजे पर्याय चौथा चहा पावडरचा भाव पंचवीस टक्क्यांनी वाढला घरात चहा पावडरची किती टक्के कपात करावी म्हणजे खर्चात वाढ होणार नाही पंचवीस वीस तीस पंधरा समजा चहा पावडरचा भाव शंभर रुपये प्रति किलोग्रॅम आहे व विशिष्ट कालावधीसाठी आपण शंभर किलो प्रतिग्रॅम किलो हे पावडर आपण वापरतो होणारा खर्च म्हणजे शंभर गुणले शंभर दहा हजार आता चहा पावडरचा भाव पंचवीस टक्क्याने वाढला म्हणजे नवीन दर झाला एकशे पंचवीस आणि समजा आपण पूर्वीच्याच विशिष्ट कालावधीमध्ये खर्च पूर्वी इतकाच ठेवण्यासाठी पावडराच्या वापरात कपात करून एकूण यस एक्स किलोग्रॅम आपण पावडर वापरली जात आहे म्हणजे एकशे पंचवीस गुणिले एक्स बरोबर दहा हजार दहा हजार एक्स बरोबर दहा हजार भागिले एकशे पंचवीस म्हणजे ऐंशी म्हणजे आता ऐंशी किलोग्राम पावडर वापरली जाते म्हणजे पूर्वीपेक्षा शंभर मायनस ऐंशी म्हणजे वीस टक्के आपल्याला कपात करावी लागेल म्हणजे पर्याय दोन असेल एका संख्येच्या अठ्ठावीस पॉईंट पाच टक्के म्हणजेच तीन हजार चारशे वीस तर त्या संख्येचा ब्याऐंशी पॉईंट पाच टक्के किती पहा ते आपण पर्याय आहेत नऊ हजार नऊशे आठ हजार पाचशे दहा हजार नऊ हजार पहा एक संख्या आपण एक्स मानूया एक्स गुणिले अठ्ठावीस पॉईंट पाच छत्तीस आणि शंभर म्हणजे तीन हजार चारशे वीस आणि एक्स बरोबर तीन हजार चारशे वीस गुणिले शंभर छेदस्थानी अठ्ठावीस पॉईंट पाच म्हणजे बारा हजार म्हणजे बारा हजार असे ब्याऐंशी पॉईंट पाच टक्के काढूया आपण बारा हजार गुणिले ब्याऐंशी पॉईंट पाच छेदस्थानी शंभर म्हणजे नऊ हजार नऊशे म्हणजे पर्याय एक असेल बँकेत नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवाराची इंग्रजी व गणित विषयाची परीक्षा घेण्यात आली बसलेल्या उमेदवारापैकी इंग्रजी पंच्याहत्तर टक्के उमेदवार उत्तीर्ण झाले व गणितात ऐंशी टक्के उत्तीर्ण झाले परंतु अठरा टक्के उमेदवार दोन्ही विषयात अनुत्तीर्ण झाले जर दोन्ही विषयात उत्तीर्ण झालेल्या दोनशे ब्याण्णव जणांना नोकरीवर घेण्यात आले तर त्या परीक्षेला किती उमेदवार बसले होते तीनशे तीनशे पन्नास चारशे चारशे पन्नास समजा सध्या परीक्षेला बसलेले एकूण उमेदवार शंभर आहेत म्हणजे इंग्रजीमध्ये पंच्याहत्तर उत्तीर्ण झाले यावरून पंचवीस अनुत्तीर्ण झाले तसंच गणितात ऐंशी उत्तीर्ण झाले म्हणजे अनुत्तीर्ण वीस होते म्हणजे दोन्ही विषयात अनुत्तीर्ण असलेले इथे अठरा जणे असतील आता फक्त इंग्रजी या एकाच विषयात अनुत्तीर्ण म्हणजे पंचवीस वजा पंचवीस वजा अठरा म्हणजे सात आणि फक्त गणित या एकाच विषयातील अनुत्तीर्ण म्हणजे पंचवीस वजा आपलं वीस वजा अठरा म्हणजे दोन दोन्ही विषयात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या म्हणजे शंभर वजा अठरा अधिक सात अधिक दोन म्हणजे अठरा अधिक सात अधिक दोन याची बेरीज येथे सत्तावीस हे शंभरमधून वजा केली तर त्र्याहत्तर म्हणजे प्रत्यक्षात दोन्ही विषयातील उत्तीर्णांची संख्या ही दोनशे ब्याण्णव आहे त्र्याहत्तर छेदस्थानी शंभर म्हणजे दोनशे ब्याण्णव छेदस्थानी यक्स म्हणजेच एक्स बरोबर दोनशे ब्याण्णव गुणिले शंभर भागिले त्या त्र्याहत्तर म्हणजे चारशे म्हणजे पर्यायातील दोनशेच्या वस्तूची किम दोनशे रुपयाच्या वस्तूची किंमत वीस टक्क्याने वाढवली नंतर ही वाढलेली किंमत वीस टक्क्याने कमी केली तर त्या वस्तूची शेवटची किंमत तिच्या मूळ किमतीपेक्षा कितीने कमी किंवा जास्त होईल पर्याय दहाने कमी आठने जास्त आठने कमी किमतीत फरक पडणार नाही वीस टक्केप्रमाणे मूळच्या शंभर रुपये किमतीत होणारी वाढ म्हणजेच दोनशे छेदस्थानी शंभर गुणिले वीस म्हणजे चाळीस आणि वाढलेली किंमत म्हणजे दोनशे चाळीस आता दोनशे चाळीसवर वीस टक्के घट केली म्हणजे दोनशे चाळीस गुणिले शंभर आणि वीस म्हणजे अठ्ठेचाळीस आता शेवटची किंमत दोनशे चाळीस वजा अठ्ठेचाळीस म्हणजे एकशे ब्याण्णव म्हणजेच किमतीमध्ये मूळ किमतीमध्ये झालेला फरक दोनशे भाग वजा एकशे ब्याण्णव म्हणजे आठने ही कमी झाली म्हणजे पर्याय तीन पन्नासशे पन्नास टक्के आणि पंचवीसचे पंचवीस टक्के म्हणजे किती आठ चार सोळा दहा पा पन्नासशे पन्नास टक्के म्हणजे पन्नास गुणिले पन्नास छेदस्थानी शंभर आणि पंचवीसशे पंचवीस टक्के म्हणजे पंचवीस गुणिले पंचवीस छेदस्थानी शंभर म्हणजे पन्नास गुणिले एक छेद दोन छेदस्थानी पंचवीस गुणिले एक छेद चार म्हणजे पन्नास छेदस्थानी पंचवीस गुणिले एक छेद दोन गुणिले चार म्हणजे चार येणार आहे म्हणजे पर्याय दोन